Welcome Life Record. Foram tantos momentos que estive distante de ti, Jesus. Eu quero voltar para ti. Mostra o teu sustento, afeto Eu quero você aqui, amor imprescindível Tu és pra mim, Senhor e O inimigo não me vai parar Contigo vou continuar ah, ah, Aleluia hum. Abrigo, sustento, socorro, aleluia Tu és pra mim, rocha inabalável, paz constante, Senhor a chorar Meu coração tá desmoronar Basta essa dor que tá me matar Sem respirar, estou a sufocar Problemas que me jogam para me quebrar Conheça a verdade e te libertará Essa frase é tua, venha me ajudar Segura bem forte e vem me libertar eu tenho saudade da dor lá no zero Jesus me conheces, todos os meus erros Problemas eu tenho, mas ouro te peço Renova esse peso, eu já não aguento Mudaste minhas lutas para me salvar És grande e sublime, oh la la la Eu canto para ti, para te impressionar Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh la la, oh la la, oh la la